оставлю работу, ya está degradado. это уже Pero градуировка. corre el riesgo Но есть риск того, que un что lateral me haya quedado más corto o largo que el одна otro. сторона короче другой стороны. Voy a volver a tomar el cabello como pidiendo perdón. За счет своего голоса, и как будто мы просим прощения, Tomo todo su берем cabello, все волосы груди, закрепляем, piso, закрепляем, levanto поднимаем голову a 90 grados под углом, углом 40, y a 45. 45 градусов, Stop la music. Y a под 45. углом 45 градусов. Yo ya recién ahora И теперь tengo la certeza я y ambos laterales quedaron igual. Porque hizo un control de punta 45 grados. ¿Por qué hago esta aclaración? he cansado de ver cortes degradados y después el profesional controlar la punta. ¡Loco! ¡Loco! Tú la peinas hacia adelante. Toma, pisa, levanta. Pasa la punta. Corta. одинаково. Como Как вы потом, зачем вы потом теряете время? La geometría а? Геометрия en los cortes de cabello на стрижках волос se puso a